Как все дела? Нормально. Начнем немножко издалека. Как началась твоя история с Team Empire? Как тебя позвали? Кто тебя пригласил? Расскажи немножко про это. А, ну, позвали меня еще в сентябре примерно, сентябрь, октябрь. А, ну, меня даже не звали. Я сам написал Диме, сказал, ну, могу ли я потеститься? Он сказал, да, без проблем. И вот я потестился, я подошел. Ну, как-то так у вас сразу было два состава, то есть Empire Hope и Fireface. Fate. Э, расскажи немножко про вот этот этап в твоей жизни, когда, грубо говоря, два состава, ну, было понятно, что два состава конкурируют э, друг с другом, и один из них вот останется в организации. То есть какие у тебя были ощущения в этот момент, э, мотивация и у команды вообще как складывалось? Ну, вообще, ну, вообще я не думал, старался вообще не думать об этом, ну, что есть два состава. Я просто играл на максимум. Э, ну, хз, я ну, не чувствовал никакого давления, то, что вот мы второй состав и так далее, и то, что мы конкурируем с первым. ничего такого не чувствовал. Просто старался играть и показывать максимум, ну, максимально хорошую игру. Все. Хорошо. Вот э, парижский мажор, парижский мажор, это первый крупный турнир. Второй. Ну, помимо Весгара. Ну, да, да, тогда первый. Э, когда, как команда, вы, вот поехали на турнир, это именно турнир такого крупного масштаба, где все международные команды, да, тир-1 уровня. Да. Э, вот расскажи впечатления твои от организации, от вообще атмосферы такого турнира. Как тебе? Вообще, ну, тут вообще шикарно. Ну, город еще, страна Париж, Франция. Э, мне тут очень все понравилось. Еда, отель, все круто. Э, еще больше всего я, думаю, хотел вообще, ну, побыть э, как бы на одном уровне. Ну, как на одном уровне? Просто побыть э, на мейджоре, потому что здесь реально ну, очень много tier-1 игроков, и когда ты рядом находишься, ты ну, начинаешь чувствовать, что, что это не так уж и сложно быть на таком уровне, на каком они. Поэтому э, я чувствую себя вообще шикарно, но ну, мне нравится. Здесь все круто, кроме поражения, конечно. А, а так, насчет команды, ну, мы сейчас уже как, ну, погуляли по Диснею, погуляли по Парижу, сейчас уже нормально себя чувствуем, готовимся к валам, к эпицентру. Вот. Ну, раз затронул эту тему про то, что ты находишься вместе с игроками, да, тир одного уровня, можно так сказать. Э, расскажи, за кем ты сейчас в данный момент больше всего наблюдаешь, и кто для тебя является таким вот вдохновением, да, или чем-то вроде э, путеводной звездой, вот на кого ты равняешься из э, известных игроков, может быть, неизвестных? Ну, вообще, ну, нет таких прям, на которых я, на котором я хотел бы, типа, ну, которого я боготворил, типа, о, я хочу быть таким, как он. Я скорее просто беру от, ну, от каждых игроков, тир одного уровня, ну, у них есть своя фишечка. И я от каждого игрока стараюсь брать то, что у них лучше всего получается. Ну, например, э, мне нравятся некоторые билды у игрока Ами. Ну, и, например, я просто беру его билд, тащу, если нравится, собираюсь так же. Э, мне нравится, ну, и если я хочу научиться на каком-то герою, например, там, к примеру, Блейд, я просто смотрю лучших Блейдов, ну, Рамзес, Ame, э, Папарацци, и так и учусь. Просто стараюсь наблюдать, на, ну, э, стараюсь... Э, я просто наблюдаю над тем, на чем хочу. То есть, если я хочу увидеть, как играть на Наге, я просто включаю лучших игроков на Наге, с tier одного уровня и все. Э, нет такого определенного одного игрока, на, котором, ну, на которого я равняюсь или над которым просто 24 на 7 слежу. А, может, есть на турнире какой-то игрок, с которым бы ты хотел познакомиться, поздороваться, и получилось ли у тебя это? как сказать, э, таких два игрока. Mm-hmm. Это Миракл и Артур Артизи. Mm-hmm. Я хотел с ними познакомиться, но что-то, так сказать, на очке. <laughs> Не подошел, не познакомился. Ну а так вот, вот эти два игрока, я с ними хотел бы познакомиться, пообщаться. Ну ничего, мы тебя познакомим с ними. Давай вернемся квалификация на эпицентр. Ну и, наверное, немножко это перетекает как э, квалификация на инт. Э, я думаю, что вся команда из э, игры здесь сделала для себя определенные выводы, и у вас впереди сразу, как вы вернетесь, квалификация на эпицентр, и дальше а. предстоит квалификация на инт. Естественно, что команда ставит для себя цель э, отобраться э, и на тот, и на тот турнир, но как бы ты прокомментировал вот вашу подготовку, которая сейчас вот происходит э, к этим квалификациям? Ну, Вообще готовимся мы нормально. То есть у нас были ошибки, мы их поняли, и вроде бы поняли почти, и все. Стараемся, вот, стараемся улучшить нашу игру и, те, и не совершать те ошибки, которые мы совершали. И думаю, то, что... Ладно, не буду ничего говорить, но просто покажем очень хорошую игру на квалификациях. Ну, готовимся мы очень даже нормально. Угу. Ну, получше, мне кажется. <clears throat> Хорошо, тогда ответят на такой вопрос. Прошло уже ну, почти все, кроме одного мейджора, да, на всех э, были представители СНГ и ВП. Соответственно, ВП э, показывали хороший уровень, только вот на этом турнире они там не вошли в топ-6. А все остальные, вторые команды, которые из СНГ отбирались, uh-huh. они закончили на топ-16. Э, вот можешь ли ты объяснить, почему существует такая пропасть между ВП и всеми остальными командами из СНГ? В чем причина и как ты думаешь, что должно произойти, чтобы это исправила ситуация? Ну, вообще, на самом деле я не знаю. Ну, я не, не сильно понимаю, почему прям все команды занимают топ-16. Не знаю, может, они волнуются, может, я, я сам толком не понимаю, почему все команды, ну, вторые, вторая СНГ команда занимает топ-16. Я думаю, может, это из-за того, что, ну, э, все они готовятся именно вот, э, к квалам, потому что там же, ну, у нас же Мессио, никто не знает, кто займет второй слот, получит. И поэтому все готовятся друг к другу, а потом ближе к мажору, ну, мы все, все такие, типа, во, мы прошли, мы там, главное не занять топ-16, и не сильно может готовиться, может поэтому хз. Я реально сам не сильно понимаю, почему. Мне, мне казалось, вот гамбиты на первом мажоре, если, если, если я не ошибаюсь, в Куала-Лумпур, я думал, что они точно войдут даже в топ-8, топ-6. Вот, как казалось, нет. Может ли быть причина в том, что каждый раз на эти мейджоры отбираются разные команды? То есть, по сути, э, СНГ-сцена настолько равна, вот после ВП, что любая команда может выиграть другую в любой день. И ну, нету команды, которая бы выделялась наравне с ВП вот над другими. Ну, вообще, да. Ну, как всем известно, на самом деле в СНГ только вот э, ВП и, ну, тир одного уровня и все остальные. То есть мы, Гамбит, э, Отбат Олдботкол, Твинстрайк, ну, Нави, все остальные. И я, ну, мне кажется, вот именно э, ко дню квалификации какая-то команда может просто чувствовать там, ну, стать там с той ноги и просто чувствовать себя более увереннее, и благодаря этому они могут выиграть квалы. А, а в другой день просто проиграть каким-то ноунеймом с, с открытых квалификаций. То есть, не знаю, мне кажется, это или какой-то слегка рандом чувствуется такой. Хорошо, скажи еще да, последний вопрос по поводу СНГ команд, э, ну и вашей команды здесь. То есть э, выступление на мейджоре, да, даже несмотря на то, что вы не играли на сцене, э, как сильно ты оцениваешь ее для практики вашей команды? То есть как сильно вот такое вот выступление на мейджор-турнире дает в плане опыта? Вообще это дает реально, ну, вот именно для таких, как мы, игроков, то есть, которые, вот я и Кода с Костяном, мы только-только, это наш первый мейджор, первый, можно сказать, крупный турнир. Для нас, мне кажется, с ним Э, это реально очень-очень много дает опыта. Мы много чего поняли, много чего улучшили в своих личных играх, в своих, своих макроиграх. И, ну, и да и командам мы тоже намного стали лучше. Мы ну, непривычно было играть против tier-1 игроков, tier-1 команд. То есть э, те ошибки, которые мы совершали против э, tier-2, tier-3 уровня команд, э, бывало так, то, что вот те ошибки, которые мы совершали, нас за это не наказывали, а tier одного уровня, они не то что не наказывают, они тебя просто, они тебя накажут и не выпускают вот с, этого, ну, с, с этой давки. Они просто начинают тебя давить, давить, и ты уже вот, проиграл, хотя ты выигрывал. Ну, просто к примеру сказал. То есть вот. здесь нет права на ошибку с ними? Ну, я так думаю, да, против тира одного уровня. Ну, против них реально очень сложно. Надо как-то стараться максимально хорошо, что ли, играть. Хорошо. <clears throat> Такой вот вопрос. Сейчас последний наверное, пару лет очень много в СНГ командах появилось э, новых игроков, и в том числе <clears throat> география э, этих игроков, она вот расширяется. То есть, если раньше э, мы брали СНГ составы, там были в основном русские и украинские игроки, то сейчас появляются из более обширных регионов СНГ, да, игроки, то есть это и Кыргызстан, и Казахстан. Почему, на, твой, на твое мнение, раньше их не было, и с чем связано их э, сейчас вот появление и вот э, то, что они вот выступают и за Нави, и за Empire, и за другие коллективы, игроки из этих регионов? Ну, ну мне кажется, что, что много хороших игроков было вот в Кыргызстане, Казахстане, просто они, э, не знаю, то ли не хотели, или то ли не, просто не могли как-то дотянуться до, ну, таких организаций, как Нави, Empire, ну, чтобы просто играть с ними. И, э, а сейчас ну, сейчас любая организация, если, как, ну, как я вот думаю, любая организация может просто взять любого игрока с, люб, с любой страны, если он играет хорошо и имеет хороший ранг. И... А раньше... Ну, я, я, я сам, на самом деле я не знаю, как было раньше, потому что я сам играю в доту не, ну, не, не прям так уж и давно. И поэтому я не знаю, как было раньше, но мне кажется, вот это из-за того, что... Ну, раньше было тяжело, мне кажется, взять игрока, хайранку которого там... Ну, просто не то чтобы тяжело, их просто очень мало было хайранг игроков. И э, именно вот... И большинство хайранг игроков это были не кыргызы, казахи, а вот рус, ну, русские, украинцы с СНГ. Ну да, вот русские, украинцы, белорусы и так далее. И, а кыргызов, казахов с хайранком, ну, с ММРом их вообще не было практически. Я помню только одних-двух, и то они не показывали хорошую игру в ЦМе. То есть, может, может, я не знаю, может, их тестили, и они ну, они просто не могли показать свою хорошую игру. Я не знаю, это с чем, не знаю сильно, с чем это связано. И а вот я бы не сказал, что сейчас прям много игроков с Кыргызстана, с Казахстана. Всего, как я знаю, всего 4 игрока, которые выступают вот, на таком хорошем уровне в СНГ. То есть это просто так произошло, стечение обстоятельств? Ну, нет, это просто, мне кажется, прошло время, и даже, ну, как бы, даже кыргызы и казахи апнули ММР. То есть мы, казахи, апнули ММР, и благодаря я думаю, большая часть име... ну, влияния имеет ММР, и благодаря тому, что они апнули, э, и начали российские организации тестить этих игроков. еще я бы сказал, что это одна из причин, это еще ВЭСК. То есть на ВЭСКе ты отбираешься каким-то составом, там ВЭСК в Центральной Азии, то есть, э, чтобы попасть на ВЭСК, main event, ну, ну, там делится на регионы, и вот Центральная Азия, и помню в 2017 году, что ли, или в 2016 ну, No Lifer 5 прошла, и там заняла, не помню, второе, что ли, место. И, ну, после этого все начали узнавать этих, кыргызы, ну, типа вот кыргызы, No Lifer 5, их подписала организация. Мне кажется, Вест тоже является одним из этих причин, почему э, кыргызские и казахские игроки стали более известны. То есть появилась такая площадка, где они просто проявили себя, да. и люди их заметили. Да, да, да, это, вот, я так думаю. Хорошо, ну давай э, немножко перейдем уже к заключительному этапу. Расскажи, вот ты сказал, что играешь не так давно в доту. Ну, а да. Почему ты вообще начал в нее играть, когда и какая вот твоя цель? А, в доте второй, вот почему ты играешь, э, для чего все это? Вообще играть я начал в 2014 году. Я помню, я еще тогда в доту первый играл, э, но ну, друзья сказали, вот вышла вторая, мне она поначалу не понравилась. Это было под конец 2014 года, мне она вообще не понравилась. Я все равно играл еще где-то месяц в первую доту, а потом, ну, было скучно играть одному в первую доту, потом я перешел все-таки во вторую, потому что все мои друзья начали играть вторую. Играл я так просто, ради забавы, чтобы друзьями убить время после уроков в компьютерный клуб и так далее. А потом в 2015 году летом я увидел, тогда вроде пришел Сумаил, ну, в мир Dota, да, киберспортив. И он выиграл Инт. Он сперва выиграл Дак, потом выиграл Инт. И я благодаря ему вообще очень сильно замотивировался. То есть я понял то, что... Мне тогда вроде тоже было где-то лет 14-15. Я понял то, что э, игроки моего возраста могут э, достичь чего-то в этой игре. Ну и быть вообще Э, высококлассными игроками, тир одного уровня. И с тех пор я начал, ну, не с 2015, я где-то вот примерно с 2016 старался играть вот максимально сконцентрированно, чтобы апнуть ММР. То есть я даже не играл профессионально, просто старался апнуть ММР. Потому что в то время, когда я вот увидел Сумаила, у меня было где-то 4000, 400. Я сам откалибровался на где-то 3900 откалибровался, а потом я увидел Сумаила 4... Ну, короче, вот так я апнул ММР. И вот так. А, чего? Ну, играю я конечно, чтобы попасть на инт, это, во-первых. Во-вторых, это выиграть инт. А, но ну, думаю, это все. Это вот большая часть всего, что, чего я хочу. Это вот попасть... Ну, пока я хочу попасть на инт. А потом уже хотелось бы выиграть. А так посмотрим. Не буду гадать. Не буду говорить, что вот я выиграю тогда. Угу. А можно ли сказать, что Dota 2 сейчас это твое самое главное увлечение, и оно перекрывает вот все, что бы то ни было? другого. Ну, вообще, да. Это татуировка это самое главное увлечение. А -а -а. Я ничем, ничем другим не могу заниматься, кроме этого на самом деле. Вот. Не мешает это там с друзьями общаться, с семьей? Ну, вообще, если ты правильно, ну, делишь время, соблюдаешь, ну, как соблюдаешь график. Если ты правильно, ну, например, если у тебя вечером игры, ты просто встань, ну, в один раз встанешь рано утром или там в обед, ты попросишь друзей так встать, то не думаю, что это прям сильно мешает. Но так иногда, иногда это это мешает. Вот, все. Все, спасибо тебе за интервью. Спасибо. Удачи а. на квалах. Спасибо. Блин, капец интервью. Фигу, страхово давай. Я уж вспотел.